能够同蒋生合作系我哋嘅荣幸，仲有好高兴可以同你嘅头马杰哥见面。我哋仲记得佢老豆啲威水事，希望佢在天之灵可以安息啦。 上緊嚟，你哋知點做啦？ 我睇你啊，都系請翻個保鏢啦。 碌木咁企喺度啊！ 我想试下老将只马系唔系咁好打啊！同我问候你老细啦，大佬啊，老将条靓有分两道嘅。 你同我夹实佢，冇问题嘅。唔好睇小呢条友，佢唔系咁简单嘅。你咁搞唔得噶，话唔捞就唔捞。 你叫啲兄弟点啊？唔使讲江湖规矩啦，你点做大佬噶？唔使多讲，我决定咗啦。喂，走啊！生咗梦啦？好睇，下半走，去只船度啊！ 边个主事嘅？啊，人，仲企喺度，到我。 埋单。小心啊！喂，好声啊！ <laughs> 多上。 齋打有乜意思啊？不如跑啊咧！ 處都係槍嘅。睇佢啦，踢佢！喂，Yeah! Shoot! 喐佢！喺我厨房，我话晒事。喺我厨房，我话晒事。 追加！ うん 玩冇嘢啊嘛，而家仲 OK，迟啲就挽唔埋啊！我而家过嚟啊！阿杰咧，佢一定会嚟嘅。治好就快啲啦！ 你冇事啊嘛，佢哋冇咁易把手噶，我码头同你汇合啦，快啲去啦，去啦！到我，到我，接招，到我，阿宝咧！ 挡啦，接刀哥，嚟啦，肚我啦，等我嚟，挡住，等我嚟。 仲唔到我？死僆仔玩完啦！ <laughs> 终于轮到我！打过走！轮到我！ 守住！ 就未完轮到我？ Ah! <laughs> 嚟啦！今早唔到我，到我。嚟啦！ 将呢封信交俾我个女，话俾佢知我已经尽晒力啦，但始终都令佢失望。其实我一路都咁挂住佢。佢死咗，佢俾咗啲咩你啊？唔系俾你噶，我老嘢家仔死咗啦，而家由我嚟担旗，俾嗰封信我。阿关。 上船吧我留低陪老板得噶啦。 过身嗰阵，你仲好细，冇机会认识佢咯。佢系好好人，系一个好坚强嘅大佬。你似我咁咁冇用，系我阿爸嘅全念珠系佢离晒嗰晚交俾我噶，我想留翻俾你。而家都大个仔啦，你翻咗嚟香港，我就安乐晒咯。 听讲 Michelle 而家喺美国，都好耐冇佢消息咯。而家喺三藩市，真系又咁远，得咁远，为咗佢阿妈嘅死，恨足我一世，我都啱嘅。我仲班靓，我老偏。阿杰，你千祈唔好行我条旧路啊！ 系咁同佢作对，你都听到噶啦，佢癫噶，根本就冇人可以埋佢身，系啫。但系冇理由林天光就功亏一篑噶。我知你同佢一齐长大，但要记住当日你为乜当差啊，就系要阻止呢啲江湖仇杀。你以为老井死咗就可以了结咩？你老豆死嗰阵啊，都无补于事啊。阿关仲郎个老井啊，佢癫噶。 你必多啲时间我，时间冇时间啦！我要去查下阿关下一步想点，佢等今日都等咗好耐啦。喂，杰，好啦，都攰啦，早啲翻嚟唞下。听日下昼三点 call 我，到时再倾。 我有啲嘢要去做。你而家喺边啊？我翻嚟再 call 你。